So we start the, the second poem. It is called The Joy. And we start reading it in Arabic. السعادة. هنا لا نذهب إلى الغابة. تأتي الغابة إلينا وتأكلنا جميعا. Joy. Here we do not go to the forest. The forest comes to us and devours us. كل مساء حين أعود إلى بيتي أشعل جهاز التلفزيون أشعل المكيفة أشعل أضواء البيت كلها حين تنفذ الأشعة حتى تنفذ الأشعة إلى مكمن الجرح أشعل الأضواء حتى إذا جاء الموت رأيت عدوي أمامي أشعل الأضواء فلا أرى شيئا هل صرت أعمى في المساء حين تحتاج إلى شيء دافئ يقربك من السعادة تسوي لفافة ماريخوانا وتشعلها تسحب الدخان إلى كل منطقة بها وجع يعتدل مزاجك ينبسط الوجه وتسترخي عضلاتك تتتاقل الكلمات في فمك فتخرج نعسانة تفرح قليلا وتطمئن لوجودك يصبح العالم المحيط بك رخوا ورائعا يصير بيتك بهيا وعامرا بالفرح حتى جارة المريضة لا تبدو سيئة جدا حين التقيتها أول مرة قالت لي إنها تحب طنجة والبحر الأبيض المتوسط وبعدها قالت لي إنها تحب الكسكس وحين التقيتها آخر مرة قالت لي إنها تكرهنا جميعا هنا يا أحبائي في هذا البلد يبتسم لك بعض الناس رغم أنهم يكرهونك هذا شيء لا أفهمه Every evening when I come home, I turn on all the lights until the rays cut through to where the wound lies hidden. I turn them on so that if death comes, I can see my enemy's face before me. I turn the lights on, but see nothing. Have I gone blind? In the evening, when you need something warm to bring joy closer, you roll a joint and light it. You draw the smoke into every aching part of you, and your mood improves. Your face relaxes, your muscles soften, the words in your mouth slacken and come out in a stupor. And you rejoice a little, reassured of your own presence the world around you turns languid and marvelous. Your house is radiant now and full of joy. Even my neighbor, a French woman who's mentally ill, doesn't seem so bad anymore. When I first met her, she told me she loves Tangier and the Mediterranean. The next time, she said she loves couscous. And the last time I saw her, she said she hates us all. يبتسم لك هنا يا أحبائي في هذا البلد يبتسم لك بعض الناس رغم أنهم يكرهونك هذا شيء لا أفهمه هنا يا أحبائي هي الأمكنة التي نحتضر فيها دون أن نموت هنا يا أحبائي بعض الناس يضعون حدا لحياتهم فقط لأنهم رائعين وجميلين ولا يحتملون السعادة وآخرون لا يحتملون العيش وحيدين فيموتون في تلك البلدان البعيدة نموت لأن طائرات حربية تصعد إلى السماء تلقي قذائف فتملأ المدن والقرى بدخان يشبه الفحم هناك يموت الناس لأنهم فقراء وجائعون لأنهم حين يمرضون لا يفحصهم طبيب لأنهم يظلون هكذا حتى يتعفنون ويموتون. Here, my beloveds, are the places where we draw our last breaths without dying. Here we fall in love and sometimes get married and celebrate with divorce. After 50, our friends disappear. I don't mean they die, they just disappear. And then depression comes and boredom too. Here, my beloveds, when I write a poem about love, the branches of the tree beside my house reach out to me and ask me to forget. Here, my beloveds, are the places where we draw our last breaths without dying. Here, my beloveds, some people put an end to their lives simply because they are wonderful and beautiful and they cannot bear the joy. Others cannot bear to live alone. They give up the ghosts as well. في تلك البلدان البعيدة نموت لأن طائرات حربية تصعد إلى السماء تلقي قذائف فتملأ المدن والقرى بدخان يشبه الفحم هناك يموت الناس لأنهم فقراء وجائعون لأنهم حين يمرضون لا يفحصهم طبيب لأنهم يضلون هكذا حتى يتعفنون ويموتون In some Arab countries, we die because warplanes are dropping bombs and filling the cities and villages with smoke as dark as coal. In my country, people die because they're poor and hungry, because no doctors will see them when they fall ill. They just stay that way until their bodies rot and die.